yun. para paramihin natin, mga ropa, may sasabihin. Ilan ba, ilan, ilan ba, ano natin yun? 300, sige. i Iyaminin tayo, i iyanin tayo. Sasabihin tayo. Sasabihin lang ako, blakan. 300, simulan natin. 300, simulan natin. Nakauna ba yung mic? palakas yung mic, palakas yung mic. Nice na yun. 300, sige, simulan natin. Para matapos na tong issue na to. Palakas ang mic, palakas ang mic. Nagagambala yung mga international rapper eh. Pati to Santo Papa, nag-PM. Ayun nyo, mga ano kayo ha. Eh, may sasabihin ako sa inyo. Pope Francis. Si Pope Francis. Pope Francis, di makapagal mo sa link dahil sa mga yun. Pope Francis, nagmoy. Eh. Santo Papa. Mga kalokohan na itong mga ano na to eh, mga robot na to eh. Kuya Will, nagpe-PM na rin. Hindi, si Kuya Will, aligaga eh. Kanina eh, pagising eh. Oo, Hindi siya maka- Yun ano, yung siya mga ano eh. Paniwala eh. Mga ropa, na black may nag-report po sa akin, pinagtulungan ho tayo, no? Ito, papakita ko sa inyo yung ano. Eh, sabi, 30 days ho tayo hindi makakapag-post kasi <laughs> Tuawa. nireport ka agad tayo, hindi natin alam kung sino, no? Sabi lang naman natin yung sa tungkol doon sa mga ano. Tama, tama lang. Oo, tama lang, no? Kasi si Eminem, nag-ano na. Si Eminem, Salita na. si Eminem kakatapos na makapag-video call. Si, si Snoop Dogg, di ba? Mga busy yun. Kita nyo, nakapag, ah, nakapag-post pa. Hindi nila matanggap eh. Hindi, hindi matanggap ni ano eh, Mali, Snoop mali, Dogg. Mali. mali, mali doon. Mali yung mga pinagana. Mga ropa, pakigalat, no? Pabalik na po si Bastibu. KTP. Akala ko. Hindi naman ano. Katy Perry, hindi mo makakaya. Hintayin nyo mga ropa, babalik na si Basti Boo. Ako nagsasabi sa inyo. Abangan nyo. Yung ano namin ha, ah, yung yung ropa naping talagang rapper yun. Hindi, ano yung, yung ano, ano yung, ano? yung post ni ano, eh, yung post ni Intensity ano, 9 Production. Yung ano ni yung, yung post ni Kapitan na ba doon paliwanag mo. Ito mga ropa oh. 30 days ho akong hindi makakapag-post. Ah, uh, wala po muna ng DJ Makopa ngayon dahil sa kagagawa na itong mga tarantado na to. Tinan nyo, 30 days ho yan, oh. Ayan, oh. Doy! Ang ina mo, Doy! <laughs> si Doy yan, si Doy. Paliwanag mo yung post na, no, Nakatotohanan. katotohanan. Mm. puro edit lang, ang dami nang gano'n eh. Eh, alam ko naman na mga tanga lang ang maniniwala dun sa ganong edit. Gawa rin nila yan. Mata kahit yung... Edit? Kuya, 1993, meron na yan. Mo, bawal na ingay sila rin. Yung batang nag-online class, kayang i-edit ng saglit yun eh. so, Tangin ng mga manong na to talaga. Tayo hoy nasa year 2021 na. Bakit hindi nila alam? Baka hindi nyo alam, baka ang feeling nyo ngayon eh 1998, mga ganon. 1993, may edit na. May edit ano na eh. Ano pa gagawin natin dito? Eh, wala. Ito, meron mo tayong special Special whistle blower. Whistle blower. Whistleblower. blower, may whistle whistleblower tayo. Ito, yung ilalabas na ho natin. Ah, yung tinatago nating mga testigo, mga whistle blower natin. Aamin sa mga kagagawa na Oo, yung mga ano, yung mga anomalya sa loob. Anomalya sa loob. Oh, whistle blower. Ito, ayun, magsasalita ako. Ano masasabi mo sa mga nangyayari ngayon? Ayun nga eh, pati sila Dr. Dre nadadamay na eh dahil sa mga ganyang Ayun na, sinasabi ko, ayan, tingnan nyo. Yan, ayun Pa- na. pati si Dr. Dre, oh. Ito, ito na nagsabi, whistleblower na, oh. Puta, Dr. Dre, si- sino ba? Pati si Eminem sinuhulan para mga ganun. Ayan, oh. Tapos ganyan kayo, maniniwala kayo kagad. Si Doc Willie, oh, hindi rin nakalagay. <laughs> Doc Willie, oh, daw, di makakain eh. Yan. Ayan yung mga ropa natin, yung mga sinasabi ko. Eh, wag mo tayong mag, ano, magre-report. Alatang may mga robot sila eh. Ito nyo, pina, ano agad, pina... minuto lang ino. Eh. Tensyon, tensyon, no? Ito sa kolitugista ko, mga ropa. Wala, bagsak ang channel natin. Si Motis 5 mag-comment dyan. Di siya tagle, hindi rin mapakali. Tumawag eh. Hari Roque, kahapon. may, may sasabihin. hindi masabi, no? Oo, oh, hindi niya masabi. Hindi dito sa Wilfus eh. Ewan ko ba sa mga yan? Eh, paki, paki, ano, pakitag nga ho sila dito. Sino ba yung mga... Oo, yung mga tanga, yung mga tanga. Sino ba yung mga tanga nag-post dyan na, ano, itag nyo nga dito sa live na to. Tingnan natin kung ano. Tingnan natin, kakausapin natin. Kausapin natin. Oh. Eh, ba, ano? Eh, kausapin natin siya. <laughs> Yan ang, ano, pang araw-araw lang. Kaysa mag-load sa high blood. I-ano natin, sabi ko itag nila yung mga nag-post, yung mga naniwala mm. doon sa fake, fake, fake news. Check out din. Itag nyo dito, tapos kausapin natin, papaliwanagan natin, ibibriefing natin sila, no? Tama po yun. Hindi, ano natin, paliwanag mo kung anong nangyari. Oo, eh kasi... Kung, ano, kung ano ibig sabihin ng edit. Oo. Eh. Kasi, hindi... baka hindi nyo alam yung edit, nilalagay yun. Oo. Tatanggalin mo yung ano, tapos ilalagay mong ganun yun doon. 1993, may ganun. Baka akala nyo, panahon pa tayo ng Kodak sa pool. Makakala nila panahon tayo ng Kodak. Yung isang ano lang. Isang, oh, isang film lang, isang read lang. Yung edit pag binaliktad mo sa pool. Kaya ho, mga ropa, no, sa mga ano, pakisharo natin to kasi eh. ah uh, lumalapit to sa inyo eh tayo in a block ano kailangan ko po ng Gcash Punta na block nung nangingiling Gcash <laughs> May kilala akong ganun ah. Si Boy Digas. Ah, si ano, si Doy. Namimigay. Nami, Oo. namimigay, tas ano. Etong si Doy naman, na, Ay, ay, ay, ay. ito, issue natin to sa namimigay. Sabihan mo yan eh. Ano. Si ano, nagpe-PMK niya, si John Lloyd eh. Humirit ng mga sponsor, ang dami. Sabi ng mga sponsor, pumili ng Jollibee. Pumili kayo ng Jollibee, pakain niyo sa mga kabataan. Oo. Puta, kinurakot pa ni Goy. Eh. Ano pinamigyan? Sopa, sesto. Sa ginawang burol yung ano. Ano pa kayo ko? Patay tayo sa'yo, Doy. Sopas, two piece. <laughs> Shoutout pala sa ano. Sopas, saka sesto. Ah, pa, shoutout Bibigay. Eh, shoutout doon dito sa ano natin. Studio. Studio natin. Studio na, ano, ah. Itutur natin ang ano natin. Living room. Studio. Eh, tayo hoy, magpapaliwanag, no? Shoutout sa living room. Lagi ina damay niyo dyan. Patay tayo. Dapat yan, mga pagsabihan niya mga yan eh. Papasukin mo. Ah, gusto niyo ano, ah, gusto niyo mablak ha? Papasukin mo. Para alam nila kung ano yung edit. Baka hindi nila alam yung edit eh. Itag nyo nga dito yon yung mga tokmol na nagano, yung mga tokmol ha. Mga tokmol lang ha, yung mga nag-share ng fake news. Itag nyo dito kung sino yon no? Takot ka ba? Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi na naka-safety yan tayo. Eh na, dumadami na. Sige, sandaan. May Mga tukmoy, no? sasabihin tayo, sanda, isandaan. Mga tukmoy. Pabuti niyo yung sandaan, pakishare to, no? Kasi importante to, eh. Importante to. Makakabahala kasi mga nangyayari ngayon eh. Bakit nagkakaganyan? Ano? Ah, sino naniniwala? Ito yung mga naniniwala, sinasabi nila. Oh. oh. May mga ina, inaano sila. Nagbabanggit kayo ng eh, pangalan. Eh, hindi ako makapag-live sa sa Facebook ko kasi oh, nireport nila ako, ginamitan ako ng robot. Eh, may Gcash. 30 days show tayong hindi ko makakapag-post. Kaya sa mga may Gcash dyan, sa <laughs> inyo na lang po sa ano. Ilalagay namin yung number dito sa baba. No? Papakain tayo sopas. Di lang. Hmm. Champurado, champurado. Sopas tsaka two-piece chicken. Champurado tayo, champurado. May copyright yung sopas niya eh. Hmm. May copyright yun eh. Hindi natin pwedeng. Hindi, sige, bagoong. Sawsawan kare-kare. Ayan na, 82 tayo. Sige, gawin natin sandaan. May aminin tayo. May sasabihin tayo sa mga tao. Aminin na natin kung saan galing. Oo. Eh, hindi ho talagang ano yan eh. Pinapaniwalaan na ng mga matatanda eh. Sumali kasi ng Illuminati. Maraming na ano, daming na alarma. Daming na apektuhan. Dami na, dami nasira tulog eh, dahil sa ganyang issue na yan. O na, walo na lang, o pito na lang. Tsaka bumaba ekonomiya ng ano. Okay, yan na, sandaan na pare. Pare, sandaan na pare. Okay, may sasabihin na tayo, no? 150 mo. 150? Yun eh. O sige, 150, sige. 150 sabihin mo na. Oo. 150, sige, i natin. 150. Pati yung kay ano, yung kay OG1, sinasabi ni Doy. Sige, ano natin dito. Mm -hmm. Ina, si Doy eh. Magkano pinadala daw ni Doy? 150 daw eh. Hindi, 500 daw pinakita niya sa video ah. Nakarating 150 lang ah. Tinawagan ako ni Ojiban kanina. Oo. Sabi ko, Oji, bakit may pag-uusap ka doon? Ano Tapos sabi? Yung, yung, yung, yung tanong mo, yung tanong niya, sagot niya rin. Oo nga, no? Diba? Tanong niya, sagot niya rin eh. Diba? Okay na ba kayo ano? niya, no? Labi niya. Akala ko, ano, eh, sabihin mo yung totoo. Sabihin mo yung totoo. Ano, dinadaharap niya eh. Eh, syempre, yung isa, Easter rin siya noon. Tapos binablog niya pala. Binablog niya pala. Oo, binablog niya. Pwede yun. Ano yun? Uh, wire, wire tapping yun. Oo, wire tapping. May kaso yun. Stortion yun. Stortion. Oh. Stortion yun. Sakop ng ano yun, article ano yun. 146. 728, 0912. ano yun? Ang... <laughs> Gcash nyo na lang mga, mga ropa dyan. 30 days tayo ano, wala eh. Hindi nga, yun ano nga. Tumawag sa akin. Sabi ko, magkano ba binadala sa'yo ni Doy? Oo. Sabi, ano, kay BJ, ang pinadala lang sa akin 150, tapos binibenta na ako ng damit 200. Oh, magpapaloan pa siya 50. 50 pa? Oo. Ay, puta, scam. Scam, scam. Oo. Ano yun? Mm. Binenta ng damit 200. Binenta ng damit. Ito mga ropa, no, sa mga bagong pasok, naka Black po ako sa Facebook ng 30 days dahil sa post ko yung mga hinaing nila Eminem. Dito Saka yung kay Doy. Gedelo dito. Ayan mga ropa ko. Oh. Tingnan nyo. Pero ano ah, pabuti natin to ng kahit mga 120. 123. 123 simula. Oh, kasi para lahat tayo makarinig ng sasabihin namin. Simulan na natin, no? Wala, bumababa eh. Bumababa siya, oh. Tsaka meron pala tayong isang complainant. Yung kay ano, yung sa sopas. Mhm. Ah, oh, sa sopas. Nakakaano yata, nakakain ng ano. Nung, Buhok, may buhok. bu- Buhok, oo. May, may mga buhok yung sopas na pinamigay sa mga bata. Sino ba nagluto? <laughs> may, yung isa naman may ano, pilik mata. Grabe naman, Doy. Yung sesto raw ng kapitbahay yung may lamay yun eh. Nadali mo pa. Siesto daw, wala straw eh. Ha? Wala straw, puta. Papahirapan pa yung mga bata. ano, may ano na tayo dyan. Itag nyo nga dito yung mga tukmol na nagano na Tokmoy, mga tokmoy. Si ano, may mga ano sa kanila, yung marami yun eh. Sinonong. Oo. Iyan nyo nga. Itag nyo nga dito. Yelo, nakikita ka sa ano, video. Baka sabihin, kasama ka sa ano. Wala akong naririnig. Oo. Wala akong nakikita. Ah, may ka na naman dyan. Sabihin nila. <clears throat> oh, ano? Natag nyo na ba? Tagmoy, patagmoy, lugmoy. Sa mga hip-hop news diyan, ay ah, ikat niyo to ha. Ah. Kasi ipabalita nyo to, sabihin niyo. <laughs> sabihin niyo si ano, sa to papa nag ah, ano na. Si ano, marami yung nagrereklamo, hindi lang sila Snoop Dogg, sila Eminem. Marami yung nag-aano diyan, marami yung nagrereklamo diyan sa post. Marami yung hindi naniniwala eh, sa post na eh, kaya ba doon? Jessica Soho, hindi lang mapakali. Jessica Soho, tumawag na kanina. Hindi pa hoho. Ayun, isa pa yun. Berting Labra. Ano? Foxy Tapasio. Bernardo Bernardo. Kayo ba yun? Foxy Tapasio? Eh, ganun talaga eh. Ganun talaga yung mga ano eh. Ewan ko ba sila lang naniniwala sa po? Siguro, agenda nila yung pare. Kasi magbeber eh. Ano na eh, unbermans na eh. Magpapasko na. Kuya Manong dapat manin. Eh. Siyempre, kailangan nila ng ano, pare. Ng... Noche Buena yun, Noche Buena yun. Hindi na kasi sila pinapansin ng 187, kaya gumawa sila ng paraan para ah, magkaroon sila ng dahilan para Tapos- pansinin uli sila ng 187. Tapos pag tayo naman yung tumitira, nagagalit sila, di ba? Oo. Mm, bakit yung baby boys naman, hindi nyo maano? Eh, dapat yung baby boys na lang binabanatan nyo ng ganyan. Oo, kasi kami lang naman nalaban sa inyo eh. Ngayon, pwede nyo akong banatan. 30 days akong walang ano. Sa mga hip-hop news, pakibalita ito ha. 30 Kaya days po akong hindi makakapag-post kasi yo, nireport po ako. Sa mga ano, sa mga hip-hop news dyan, uh, mga nagbabalita ng hip-hop. Ito naka-report po yung account natin. 30 days ho. Kung mapapansin nyo, hindi ako makakapag-post ngayon. Kasi, 30 days ho tayo naka-block, no? Yan nga ho, mga ropa eh. Kita niyo yung ginawa ng mga yan, oh. Gcash nyo na lang ho, pagka ano. May oras kayo, no? Para Okay. yung ano, sige sabihin mo na yung kay, yung kay 1 Para matapos na yun. Ano kay 1 Yung 150 pinadala ni Doy. Oo, nag- pinadala ni Doy si OG1 ng 150. Binentahan ng, Binentahan ng t-shirt. binenta, binigyan niya si OG1 ng 150, pinadala niya sa Gcash. Tapos ang pinakita niya doon sa vlog, oh, 500. 500. Pero ang binigay lang talaga 150. Mm. Tapos Tam- binentahan pa ng damit. Tapos binentahan ng damit. Binigay Mahalagang- ni, ni 1 yung 150, tapos nag-add pa siya ng 50. Oo, kasi 200 binenta. 200 ang binenta niya. Eh, ibang klase rin, no? Hindi, antayin natin kung ano yung dadating na damit. Tingnan natin kung... Tingnan natin. Picture na natin. Mm. Eh, wala eh. Eh no, no, inuulit ko no, sa mga hip-hop news diyan, no, paki, ano, paki balita ho to. Mm-hmm. Kaya today show tayo hindi makakapagsalita sa Facebook. Clay, Tom, Clay Thompson, hindi nga makapag, makapag-shooting. Ni-report, ni-report to. Lebron James, kaya na-injury yun eh. Kakaisip kay Abadon yun kahapon. Eh wala eh. Hindi makapag-focus nga. Hindi makapag-focus sa laro eh. Titigil mo na yata NBA eh. NBA, na bahala. Eh, kaya sana, mga nagkakalat ng mga fake news dyan, eh, wag na ho nating ikalat at bigyan ng, ano, kulay, no? Si Ariana Grande din, eh, sabi, oh. Hindi, yung, Ariana Grande. Yung ano, yung, ano, yung magiging asunto. Yung sa camera. Iyan. Sa camera, ilaiyan yun. Ilalatag yata sa camera. Blue Ribbon kumu- committee yun. Blue Ribbon. Iyan yun, parang pag-uusapan. Mm-hmm. Kasi hindi ano yun maapektuhan ekonomiya natin dun eh. Lahat, madadamay. Pati Yemahan. Yung ano ng Yema, factory mm. ng Yema. Madadamay yun. <laughs> Sabi ba? Ay. Ano? Kaya inom lang tubig. Eh ako eh. Ano tayo eh. Ikaw host eh. Yun no, no, to, to. ano ba mga hip-hop news natin yan? Balitang ano, <coughs> Balitang, Balitang ipap. hali. Balitang ipap. Hmm. Ipap. Unang hirit yata pa, palabas to. Eh. Umagang kay ganda. <laughs> Unang hirit. I-message. Itang amin na gano'n ah. na. Nag-message. Oh, Oh. Naistorbo pa yung tao, no? <laughs> Sama na ba yun no, no. 30 days show tayo, hindi makakapag, uh, ano, kaya dito mo muna tayo kay BJ Prowell nag-live. Yung election, baka maano ah, maapektuhan, kaya nga dapat ayusin na to. Papahinto daw election ah. Mm. Dahil sa boss ni Abadan daw ah. Mm. Naka fake news. Eh, <clears throat> ang dami na nila oh. Doy, sa mga nila-report mo ako, Doy, oh. Eh, tayo naman, eh, ano eh. So, 30 days, oh, mga ano pa. Thank you. Islakan Pinaglalaban Respeto daw kasi Live daw Buti may baby boys na lumalaban sa inyo Kaya sa inyo ngayon, kamusta? Yun doon, no, mga Roma, no, uh, mamaya ako maglalibuli tayo. At uh, pinaalam ko lang na sila Snoop Dogg at si sila Snoop Dogg at sila Eminem ay nag-react dito sa post ni fake news ni Abadon, no? Okay, mga Roma. Ah, uh, dito na lang po, no? Oo. Sige na. Nakabaalam.